وين الخرق بدايرة بيروت الأولى المعركة ببيروت الأولى حامية على معظم المقاعد بس أكثر شيء على مقعد الأقليات يعني مقعد التيار الوطني الحر الثاني مهم نقول انه تحليلنا مبني على نتائج انتخابات 2018 والتغيرات اللي شهدها لبنان من بعد 17 تشرين. النتيجة الحقيقية تبع الانتخابات ما بقرروها غير الناخبين نهار الانتخابات. على أي أساس في خرق؟ الأرجح الكتايب رح تقدر تحافظ على المقعد الماروني خصوصي من بعد وفاة أكبر منافس لنديم جميل بالانتخابات الماضية. فيها تحافظ القوات على مقعد الروم الأرثوذكسي وبركي يطلع لها مقعد إضافي إذا قدرت تعلي نسبة المشاركة لصالحها من المرجح كمان أنه أعلى أصوات تفضيلية بال2018 يحافظوا على مقعدهم وهن جان تالوزيان المدعوم من المصرفي أنطون السحناوي على مقعد الأرمن الكاثوليك ونقولا السحناوي على مقعد الروم كاثوليك ويكون المرشح الوحيد للتيار يلي حافظ على مقعده من بعد تراجع شعبيته والتجناك رح تحافظ على مقعدين الأرمن الأرثوذكس بهالدايرة المعارضة عندها حظوظ للخرق عشو معولين؟ بولا يعقوبيان حصلت بال 2018 على نسبة عالية من الأصوات التفضيلية والمرجح تقدر تحافظ على مقعدها بتقدر المعارضة تنافس على مقعد الأقليات كمان بسهولة أكبر مثل ما حاولت بال 2018 عبر جمانة حداد بس تقسيمها لثلاث لوايح هالمرة رح يصعب تأمين حاصل